嗨，大家好。我们经常会碰到灯坏了，那么我们怎么解决这个问题？首先，我们要查，因为这配电盘是源嘛，是你电源来来源。我们看一看有没有，有没有就是。 都是 on position，有没有 half 这种 position？你这些东西，现在你们可以看到都是 on，所以没有 half 的。如果要有 half，这就有有可能是这个地方坏了，就是跳闸了，而你把它奔过去就可以了。然后你可以再 test 的是不是你的灯亮。那这两个是什么呀？哪个？这这里这个和这底下那个。这这是每一控制每一个线路的。如果要有跳闸了，你把它奔过去就好了。 比如说这个地方如果要有这样的情况，那就说明这个地方已经跳闸了，然后你就把它 <coughs> 奔过去，奔过去以后，这个时候呢，你再去测试灯，如果灯还不亮的话，那么第一个圆你 make sure 已经好。下一步呢，你看没有跳闸的情况下，那你就赶快来测一测是不是灯泡坏了，然后我们可以把灯泡拧下来。 目测一下灯泡是不是有哪个地方 broken 或者是不好的，比如说黑了是什么东西的。像这个灯泡基本上就是好的，没有什么异常的雾，哎，异常的现象。看里边灯呃，这从外观看没有。LED 灯，所以说呢，这个灯呢它没有钨丝，所以你有那个灯呢，旧灯它有钨丝，你可以看到那个钨丝是不是有。 在这个沉淀在底下，如果沉淀在底下，那就说明这个灯泡坏了，知道吧？可以换这个灯泡。你如果你不 sure 这这个到底坏没坏，你可以拿到别的灯上去试一试。如果圆和灯都没有问题，那么就是很可能就是你的开关出问题了。首先呢，我们过来安全起见，我们把它关掉。关掉以后呢，这个时候呢，我们就可以过来。 把它拆下来。这时候拔出来以后呢，你如果要有这个电表，电表测一下有没有电。 因为在这个情况下，保险起见，最好是测一下。哦，还要再测？嗯，你看嘛，它没有电，电压它是没有的，你看嘛，没有的。就是这个电表，你如果要用这个电表测一下，连上以后，我们可以看到它有没有 connection。从哪连啊？我还没看出来嘞。就是这样连，它后边有一根线，线的这个接头，接头的地方，然后你可以拿着这个。 秀这个地方是 O L，你看吗？什么？你照这个地方，照这个地方。O L 是什么意思？就是奥弗兰。如果你再把它再开下来，这个时候呢，还是 O L，看着吗？无论怎样，它都是 O L，这就说明。我知道了，我一拍上去和关下来。 连在这上边，连在上面。对，如果瘦的是电表上瘦的是 OL，就是没有。是是 OL，看见了吗？就是没有 connection。就是没有 connection。那又怎么了？那就说明这个已经坏了。什么坏了？就是这个。这个灯的开关坏了。对，啊，你就把它拆下来就可以了，就把它。 要 make sure 你的那个总电闸关上了，没有电，不要出了电，是这样的吧？对。看，然后你就东西，你就把它剪断也可以。OK。然后你买一个新的开关。那么新的开关呢？你就把它连在你的新的开关上面，就 OK 了。这样。 same thing，也是把这样弯下来。这样两个弯的线弯好了以后，这个时候呢，我们就可以两两个弯的这个，然后这里还有一个把外边的皮儿。 外边的那个绝缘皮儿，把它去掉，去掉，把里边的丝露出来，然后弯一弯。这时候呢，你就可以把它连到连到这根线上，就可以了。哦。连到第一根，这样，然后我们可以把它拧好。哦。螺丝在拧紧。拧紧它，拧紧一个。 我们再拧第二个。上需要弄多少？上面就是连，只要连上就行了，是吧？对。连上第二个，看，连上第二个。哦，这样。好了，这样的话，我们两根线都连好了。嗯。连好了以后，这时候我们再把它塞进去，塞了里边儿。注意塞的时候不要。 接触这个，让让这两根线接触，知道塞下去以后，这个时候呢，我们再。 哎，上紧了，上紧了，啊，OK。上紧了以后，这个时候呢，把这个开关，把这个配电盘开关再关上，就是比方你连哈，比方你拆开关、for 那个灯的时候，一定要 make sure 你的这个总开关关上了，对，不要处理。弄好了以后，然后，然后弄好上完了以后，再把那个总开关开开，然后再 test 一下。现在可以试试验一下，是不是好了？ 啊，你不是灯亮吗？应该。 <laughs> 哦，好了，挺容易的呢。 <laughs> 啊，这两天这个灯不好用，我都不知道该怎么修。现在会了吧？看起来不太难。嗯，所以说 <laughs> 你也不需要去请电工。Cool，cool，thank you。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家订阅我们的免费频道，请帮忙点赞和转发。 谢谢大家。